ne ne ne ne ne ne. Lan Ay dönüyor lan bu. Ne geldi. Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Gecenin saati kaç şu an bilmiyorum. Gecenin saati yalnız. Saat 2 diyor Seda. Her yer bir anda kapkaranlık oldu. Sahura kalkmış insanlar çığlık çığlığa korktular, bağırdılar. Şu anda ben de bu karanlığın içinde Seda'ya dedim ki hadi korku oyunu oynayalım. Telefonuma hemen I Will Tell You A Story yükledim. Oyunun adı bu. Slenderman benzeri bir oyun. Ormanın içinde başlıyor. Ben de heyecanlıyım. Kapkaranlık yalnız korktum ben. Niye kapıya baktım? Bir şey gördüm sandım. Bir şey gördüm sandım ben de. Karanlık zaten yapma. Bir dakika şunu nasıl yerleştireceğim göremiyorum. Doğru gidiyor. Lan bir şey çıktı. De oyuna başlamadan. oyuna başlamadan bir şey çıktı. Dur. Gözlüğü falan ayarlayamadım o derece. Şu an ayarladım. Bu ne be? Seda bir ormanın içindeyim şu an. Bir şey oldu. Yalnız grafikler çok iyi değil. Oda kapkaranlık şu an. Ufacık bir odada dev gibi bir yaratık gibiyim aslında değil mi? Değil mi Seda? Aynen kolumu kaldırmak zorunda kalıyorum seçeceğim için. Yalnız şu arkadaki korkunç ses çok korkunç ya. Seda şu evet. anda Arkanda. Arkana bak diyor. Bir tane güzel bir kadın. Hiç arkana bakmadım mı diyor. Yalnız kadına bakarken ışıklar geri geldi diyor. Kadın beni kovalıyor lan. Avr <laughs> diye bağırdı. Abi nasıl koşuyor bu? Yalnız niye bana arkanı dönüyorsun? <laughs> Sen neredesin? Sesleri. Yalnız orman içinde koşturup duruyoruz. Seda odamda sıkışmış gibi hissediyorum ya. Buradan kurtulmam lazım. Duvar. Hani du boşluk ne yapıyorsun? Azıcık düştüm yere. Yere düştüm. Şu an bana arkanı döndün. Kadın geldi lan kafası geri döndü. Yok kadın içine girdim şu an. Neredeyim ya? Ya bir eve doğru koşuyoruz da. Sesime gel. <laughs> Şimşek çaktı. Ya kadın... Kadının yüzü içinde gibi ya bu ne? Beni rahat bırak. Ne yapıyorsun? Gökyüzünde bir tane bile yıldız olmaz mı ya? Sena, duyuyor musun sesleri Seda? Hı hı. Ha! <laughs> Lan sen mi dokundun? <laughs> evet. Var ya, bunun acısını fena çıkartacağım senden. Ya gece gece hayatta oynanmazmış buna da. Bir evin içindeyim de bir şey var sanki. Başım döndü ya. Üf korktum hadi be. <laughs> Seda bu ne? Odun zifiri gibi zaten. Çok iyi ya. Başım dönüyor. <laughs> Çizimler kötü olsa da sesler mükemmel. Hadi ben de oynamak istiyorum. Hepsi senin hatan dedi bir tanesi. Bir şey yazdı. Kadın geri geldi. O nasıl salak bir kendini yere atıştı. Niye <laughs> yere çöndü? Bayıldı mı ne oldu bu ya? <laughs> Önünü dönsene. Ne önüm nerede? <laughs> evet burası önü. Aa siktir lan. Çok korkunç Seda. Bir daha arkama bakmayacağım gerçekten. Abi çok korkunçtu ya. Bitti o mi? suratı görmeliydin. Bitti dur. Bitti de neredeyim? Odamdayım. <laughs> Hadi ben de deneyeceğim. Deneme bence. Sen de mi denemek istiyorsun? Evet. Tamam. Nasıl başlayacak? İlerle. İlerle. Nereye gidiyor bunu? Ay bu kadın kim? <laughs> Ay başım döndü. Ne hissediyorsun? Ay canavar çıkacak gibi. Ay gitme gerizekalı. şeyler anlatmaya çalışıyor abla. Evet durduk. Sus kız. Ay çüş. <laughs> Yapma be. Ay yaklaşma ağzıma girecek. Oha valla eğlendim. Ay neydi lan? Yakalayacak Seda kaç. kaç yakalayacak. Sus be. Çok kötü olacak yakalayınca kaç. Valla mı? Ay o, o neydi lan? ne zaman varacağım? Nerede lan o kadın? Hadi gelsene gelsene gelsene. Başım döndü o? Koş koş koş. Anca yakalarsın. Sen gülgür. Ben gidiyorum tek kal Seda. Hayır be gel buraya. Bir tane ev var burada. Ne gülüyorsun kız? Evin içinde. Şey ya yapma be gizli şov. Aha beni buraya hapsettiler. Ay başım dönüyor. Yürü yürü. Nereye yürüyeyim? Yürünecek yer yok ki evin içindeyim. Evet şu anda da evin içindesin. <laughs> Kimse yok burada. Ay dönüyor lan bu. Aha geldi. yalnız lan. Kadın bayıldı. Korkuyorum. Dirilmeyecek değil mi bu? Ee hani? Sen kimsin lan? tipe Ay defol. Paçoz. Paçoz git. Bitti bitti. Nasıldı? Başım döndü be. Korkunç değil mi? Evet. Ama ilk izlediğim daha korkunçtu. <laughs> ne ne ne ne ne ne.